So guys, we, uh, we are here at uh, Beach and uh, this is uh, what we call beach, um, Sanmai. Uh, Sanmai. Sanmai restaurant. Yes, this is the Sanmai restaurant and yeah, it's great and beautiful. A lot of tourists here today. So as well we are uh, also a tourist here. So we just uh, pass by here and later we're gonna go to the youth beach. And, Uh, nakuha ko yung English ko kagabi. <laughs> so ayan, nakalala tayo dito. meron din dito mga massage if you want to ano to stretch and to move your muscle just uh, uh, go to the massage here at Grand Guantan Beach eh, sakit na ka tutungin ha? Pakong dito bro. Ini. So ayun, babalik na tayo dito sa ating cottage. And ayan, if, uh, kung gusto niyo mga ATV, ATV, ATV yan, may mga rent dito uh, ah, 4.30 minutes, only 1,000 pesos. Tour. And you can uh, use around here at uh, very very long beach at Magpan. nandito kami ngayon sa Leo Beach and magte-take lang kami dito ng lunch. Ayan, so, ayun. Sulit ang punta dito sa El Nido. Napakaraming spot na rin dyan, Dan Buddy. pa lang, sulit, bro. Sulit na sulit. Kaya sobrang pagod. Oo, oh, kapon pa lang, sulit na sulit na agad. Oo, oh, iba na ang kulay namin. Oh. Panalo. Panalo. So, ayan, ice cream natutunaw na. Thank you sa guest namin na nagbigay. Ma'am. Thank you, ma'am.